Llévame a las nubes, dame todo lo que me merezco Un chico sincero que aún está en ese proceso que mierda, no es fácil, sigo preso. Dime cuánto cuesta, si ha valido el precio Llévame a las nubes, dame todo lo que me merezco Un chico sincero que aún está en ese proceso que mierda, no es fácil, sigo preso. Dime cuánto cuesta, si ha valido el precio espejo me espera, respiro, comento, repito, trazando mi mente. Yo le comento que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Mi espalda me lleva, camino seguido, se torna muy tenso. Una sombra me guía, camino, camino, morfina, produce una sustancia letal. Me toco que me pesco Y chico sincero que aún está en ese proceso De que mierda, nos ha sentido preso Dime cuánto cuesta, te va a ir el a ir el Baby, yo no sé por qué escapaste de mí Tanto tiempo estuve solo y hoy quiero salir de aquí Yo, no sé por qué tienes que escapar de mí Tanto tiempo estuve solo, me dejaste me Antonio Bro, que dame todo lo que merezco Un chico sincero que aún está en este proceso De que mierda nos has sentido preso Dime cuánto cuesta, que valido el que valido el precio easy. Oh yeah. Uh-huh.